que eles tinham primariamente era o quê? Esse braço iria ajudar a estrangular e este aqui, então juntos, pressionar abaixo. Você não consegue subir. Então essa é a ideia primária. Claro que daí vieram inúmeras variações. Né? Então, desde, por exemplo, ele estava lá, desde descer, bater, né? espaço para utilizar isto primeiro, prender pela Tatsuki e descer. Uma vez aqui, isso poderia ser aqui, né? Uma vez aqui, isso poderia também ser um braço, enquanto isso passa, para ter um ângulo lateral. Então, trabalhou-se isto primeiro, pode-se descer aqui, pode se trazer para cá. tem sempre ideia para baixo, Essa aqui vai sacar. Da mesma forma, existe isso. Trazer para baixo para não conseguir. Essa mão entra. É. Não consegue sacar. Mas essa é ideia sempre. Muito rápido. Vamos tá praticar. Então o que acontece? Essas formas todas de estrangulamento, né? Uma vez que eu esteja aqui, trouxe para cá. Né? O que, que é importante aqui? Nós temos que entender. De que essa mão tem que passar para cá. Estar por cima do pescoço. Aqui. Tudo que surgir daqui, ó, prender. Mas tudo que surgir daqui, Juntou fazer de cara Mesma coisa, por conta dessa, dessa mão que nós você caminha para frente para tentar sacar. Não deixar isolar. É. gente Mas isso estuda-se, assim, ensina-se, assim, é, que eram, eram raciocínios de formas que faziam contra os ratos você, mas você sabe por quê? Porque ele não poderia estar cortando uma catalana na presença de autoridades do Ratamundo V. Então, portanto, é isso. Então a ideia era ou tentar roubar a arma dele, em geral é isso, ou neutralizá-la para depois poder utilizar. Ele vem prender aqui e abraçar na, ali no espaço primeiro, isso, aqui tem peso mesmo. É, para estar presa, para podermos trabalhar isto. Porque já preso, escápula presa, outro braço preso. E daqui se tem. mais para cá isso, pior que o braço fica. faz aí? Não, senhor. Braço preso. Seja aqui, seja pisando. De novo esse braço está aqui. Mas agora em vez de nós colocarmos o braço, esse braço por dentro, vamos colocar esse braço aqui, ó. Uma vez aqui, o quadril sai. Isso. Quando isso desce, ao invés de nós colocarmos isto aqui, nós colocamos de cá. Ah, isso. E agora é trabalhar o que? O quadril tem que fazer isso aqui para afastar, para poder sair. E isto de cá. Então, mão presa, isso preso. Aí é sim, esticar primeiro. Ah, isso. Imagina isso aqui em pé, pisando. Né?